terang tanah temelang temelang terang temelang tanah temelang temelang terang tanah temelang terang tanah temerang temelang terang temelang tanah temerang temelang terang temelang rendang tang temelang semigi ah bunyi berah kalbim ne kadar harap Nasibim olsun bir yudum şarap Onu da içeyim yarın elinden Nasibim olsun bir yudum şarap Onu da içeyim yarın elinden Gezdim dikenli aşk yollarından Elimden bir kırık saz geldi geçti Kara talihimden gene bu yazıda bahar gör Hile hile kesin hile amına kodum bu çocuğusu böyle bir şey olamaz ya